In today's Research Methods complete course series, I'll be presenting how can I decide what to study. This is lecture number seven of our series. I myself, Abid Hussain, a research scholar, will present you that what to select in your discipline, whether you are going to initiate your research in your discipline. So let's start this is five minute video and you will get enough knowledge by viewing and by watching it. I must also suggest you to share it with your near and dear ones. Decision for the new topic in your discipline. First of all, you should think about these three points. Your project must be something that interests you enough to keep you motivated, to start researching on it, keep searching it and finish writing it up if possible. do research on something you you are are fascinated by or uh, an issue passionate about. پہلا کام جو آپ نے تین پوائنٹس میں سے کرنا ہے کہ آپ ایسے ٹاپک کو چوز کریں جس میں آپ آپ آپ کی انٹرسٹ اور موٹیویٹ کو ریسرچنگ کرنے میں آسانی ہو اگر ممکن ہو ایسی چیز کو ریسرچ ٹاپک کے لیے کریں جس کے لیے تم جذبہ رکھتے ہو اور آپ کو جو ہے نا توجہ مبزول کرانا چاہتے और यह एक ऐसी इशू जिसके बारे में आप मतलब जज्बात रखते हैं कि मैं इसकी गैप को कवर करना चाहता हूँ you must have enough you are interested in to do something useful when you investigate it. Think about what you know about UGA, that social scientists engage with your topic area and be willing to read around your topic to learn what you don't already know. آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ نے دوسرا کام کام یہ کرنا ہے کہ کہ کہ ایسی ایریا کو چوز جس پہ پہ کی کی کی انڈرسٹینڈنگ ہو ہو ہو دلچسپی اور اور کے لیے یوزفل اس اس کریں بارے میں میں سوچیں فیلڈ جو سوشل سائنٹسٹ ہے جو آلریڈی اس ٹاپک میں انگیج ہے آپ اس کو تلاش کریں ان کی چیزیں پڑھ لیں اور جو جو آپ اس کی چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کی جو نا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کی فیشنیشن اور اور آپ آپ کی passionate about this topic will automatically increase یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں میں جو آلریڈی اس کے بارے نہیں جانتا اس کے بارے میں مجھے جانکاری شروع ہو جائے گی you may be be enough to to able embark on a project which is entirely your own عمومی طور پہ ایسا کوشش کریں جب بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹاپک میں سلیکشن خود اپنی مرضی سے کروں جس پہ آپ نے پہلے سے لٹریچر ڈگ آؤٹ کیا ہے you may be working on a project which your university supervisor has design already آپ کبھی کبھار ایسے بھی کر سکتے کہ آپ کے سپروائزر نے کچھ چھنک مواد اس پہ کلیکٹ کی ہو آپ کو دینا چاہتے کیا اس کو آپ مزید ایکسپلور کریں is it possible yes it is possible you may be employed as a professional researcher on project define by someone else اگر آپ جہاں کہیں کام کر رہے کسی بھی پروفیشن میں ڈاکٹر آپ کسی بھی ڈسپلن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ عمومی طور پہ وہ ٹاپک چوز کریں جس میں آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں جو آپ آپ کی ڈسپلن اورینٹیڈ ہو ساتھ یہ کہ کا اس پہ know how whatever your circumstances اب آپ کسی بھی حالات میں رہ رہے کہیں پہ بھی جاب کر رہے چوائس جو ہے نا یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے اگر آپ کی چوائس لاجواب آپ کی فیلڈ میں اس کو جو ہے کسی نے اس کو کور نہیں کیا تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ کی پروفیشنل سے ہو اور جو آپ آپ کے سپروائزر کو سجیسٹ کرے اس کے بارے میں بھی سوچے کہ یا میں کرنا چاہوں گی لیکن دو تین چیزیں اور بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اپنے ٹاپک کے بارے میں میں اپنی ہی ڈسپلن تو آپ تین چیزوں کا موازنہ کریں ایک یہ کہ آلریڈی اس پہ کسی نے کام کیا ہے جو ریسرچ آپ اس کو کور کریں دوسری چیز یہ کہ آپ مواد کو تلاش کریں کیا اس کے لیے جو جو میں مواد مجھے چاہیے لیبارٹری ورکس لائبریری بکس یا ایسی چیزیں جو مجھے اس کی رسائی ہوں ان کی تلاش کریں تیسری چیز آپ کی اپنی دلچسپی اگر آپ کی دلچسپی نہ ہو کسی بھی ٹاپک میں تو کوئی آپ پہ تھوپ نہیں سکتے وہ ریسرچ جو نا پھر ناکام ریسرچ کہلائے گی مجھے امید ہے آج کی لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں thank you so much once again may God bless you all السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ